ناظرین اتنا اتنا کراؤڈ میں نے پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کا اور کہیں نہیں دیکھا وینکوور میں یہ جو کراؤڈ ہے یہ یا امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور یہی ایک جو بہت بڑا میں یہ ملک میں چینج کیسے آئی کیسے آئی یہ سوچنے کی بات ہے فوج سے بہت محب وطن ہے ہم ہماری فوج بھی بہت اچھی ہے لیکن اس معاملے میں وہ نیوٹرل کیسے ہو سکتا جی بالکل ہاں، صحیح بات کیسے کہ وہ نیوٹرل تو منافق ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے یا لیفٹ دو ہی ہیں دو ہی ہیں یا بالکل کرکٹ میں نیوٹرل ہو سکتا ہے لیکن صحیح اور غلط میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا ویسے بھی آپ کے ملک جو ہے اس کو خطرہ ہے اور آپ نیوٹرل ہو رہے ہیں مجھے تو اگر کوئی پارٹی کے ممبر ریزائن صرف نو نو یہ فور ہنڈریڈ ان کے ممبر ہیں جی۔ ہم کسی ادارے کا نام لے کر بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہتے لیکن پبلک سب کچھ دیکھ رہی ہے اور پبلک کو سب کچھ پتا ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے شکریہ بہت بہت آپ سب لوگوں کو آنے کا اور سپورٹ کرنے کا thank you very much much بہت بہت شکریہ صاحب بھائی اور اس وقت میں ہمارے ایک بہت ہی پیارے پاکستانی دوست پاکستانی ساتھی ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کمیونٹی کے اندر ہیں اور ہم جب بھی پاکستان کو کسی قسم کی سپورٹ ہوئی ہے اشرف مہتلا صاحب ہمیشہ وہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اس جو گیدرنگ میں اشرف بھائی کا بہت عمل دخل ہے یہ ساری رات جاگتے رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو کال کیے مجھے کال کیے گروپ بنایا جس طرح نیر بھائی نے ہم نے سب نے محنت کی ان کا بھی اتنا حال ہے یہ ہماری پی ٹی آئی کے کوئی ممبر نہیں ہے نہ ہی ہمارے کوئی عہدے دار ہیں جسٹ پاکستانی تو میں چاہوں گا کہ ہم تھیم کو تھوڑا سا چینج کریں اور بی اے پاکستانی پاکستان پاکستان پاکستان اشرف بھائی السلام علیکم we are here for Pakistan not for agendas آئے ہیں جو درد ہے کتنے دنوں سے دس پندرہ دنوں سے ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں ہماری فیملیز رو رہی ہیں ہم خود پریشان اتنی زیادہ تکلیف سے گزرے ہیں کہ عمران خان کو جو باہر کی پاورز ہیں انہوں نے مطلب وہاں سے آفس سے ہٹایا ہے تو یہ جو تکلیف ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے یہ تمام چہرے آئے ہیں سلطنت منزل مراد اور جن ستارا ہونا رہے ترقی ہو کمار ہر ماضی شان ہاتھ سایہ خدا ذل اپنے اپنے اپنے اپنے فون کی لائٹیں آن کریں اپنے اپنے فون کی لائٹیں آن کریں اپنی موجودگی کا اظہار کریں اپنے اپنے فون کی لائٹیں آن کریں اور اوپر کریں اچھا یہ میرے دوست ہیں یہاں پر آ جائیں السلام علیکم میں خان کے چاہ رہا ہوں جتنا میں عمران خان جتنا جماعتوں نے بڑا پٹنا ਜਿੱਤਣਾ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਾੜਾ ਪਿੱਟਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ اللہ اکبر زندہ باد عمران خان جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم پہ رہیں گے جو خان کا جو جو قربانیاں اس نے ستائیس سال جو پولیٹکس میں رہا ہے شوکت خانہ بنایا جو اس نے ملک کے لیے کیا اس نے جو ایک پوری امہ کے لیے کر دیا ہے کہ محمد سے وفا اس نے یو این میں جا کے اسلام و فوبیا پہ جو ہم ابھی تک کسی نے اس پہ اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا ایک ایک آپ سب سے ابھی ہماری جد و جہد شروع ہوئی ہے تو ہم میں آپ سب سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ کرپ گورنمنٹ نہیں جاتے گی جائے گی تو ہم سب آپ کی عہد لینا چاہتے ہیں اور سب ہمارا آخری دم تک ساتھ دیں تو ہاتھ کھڑا کریں آخری دم تک ہم پورا خان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو دعا مانگیں اللہ پاکستان کو تاکہ احمد سلامت رکھ ہمارے خان کو زندگی تندرستی صحت دیں اور ہماری ان بیگر سے اور ان چوروں سے ہماری جان چھوڑا اور اور ہم سب کو اس کا آخری دم تک ساتھ دینے کی توفیق دے آنا ربی کا رب العزت یمہ یسیفون سلام المرسلین السلیم الحمد للہ ربی العالمٰ ہم اس افطار میں آئے ہوئے ہیں اور اس کو کور کر رہے ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی جو دیکھے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے ایشوز طرح سے شیئر کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے پیچھے جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کمیونٹی ایشوز کے بارے میں ہو رہی ہے تاکہ ایم پی جو ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ لے کر وہاں پہ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں اور ہمارے ایشو کو بتایا جو میجر ایشو جو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ تھا کہ homelessness and drugs and environment and moreover the higher prices prices and so those are the major issue after this we'll have iftar thank you very much کی واچنگ دل اپنا پاکستان ناظرین دلپ میں پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں پہ بوٹینیکل گارڈن میں یہاں ایم پی نور محمد نے ایک افطار کا افطار کا بندوبست کیا ہے یہاں پہ اور یہ ایک بہت اچھا ہے Uh, but there were also some other some issues that were raised around, you know, some issues related to systemic racism in the system, particularly at CDSA, and some very real issues related to oversight. And uh, as some of you will know, that has now been addressed in the minister's mandate letter, and we look forward to seeing how that oversight is, is going to play itself out because it is it is something that we need to make sure that all Canadians feel uh, feel reflects who they are. And it goes back to the point that Harj just made um, at our table, a very similar comment made about diversity and making sure that the CBSA and other agencies of government reflect the best of Canada, reflect the diversity of this country and the world, and how we engage globally and making sure that Canada is seen to be acting as a fair and equitable player internationally when we're dealing with everything from refugees to conflict, to making sure that we are, uh, we value and respect and we cherish our role as an honest broker and that's something that we need to we need to take away with us as well. And finally, I think uh, really the other issue that was raised is, is really making sure that when we think about the future and the kind of country that we want, that we see ourselves as part of the solution and making sure, somebody made a very, very good point at the table, that education and awareness and building knowledge is actually really important in order to deal with some of the issues related to racism and hate and, and difference. And that building capacity and building knowledge and creating bridges and building bridges and building conversations with others is a great way for us to ensure that we are overcoming some of those challenges. नजरीन दिल अपने पाकिस्तान के साथ इंतखब अहमद आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C M M C Canadian Muslim media club को यहाँ पे بوٹینیکل گارڈن میں نور محمد جو ایم پی ہیں انہوں نے یہاں پہ الانگ ود پینی اپیل کے ساتھ مل کر ایک افطار کا اہتمام کیا اس افطار میں جنرلی اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کنورسیشن جو ہو رہی ہیں یہ کنورسیشن جو ہیں وہ related to the community issues Canadian they are facing they have housing issues Uh, they have uh, commodity pricing issues, food pricing issues, and uh, that's what I mentioned to them, uh, and the drug addiction. And at the same time, the housing is, um, is a major, major issue in this country, and, uh, and the prices have gone up. And people are doing it's a round table, and people are discussing the different issues, and and uh, in a minute, in a 10 20 minutes, the people will be, uh, MPs will be sharing their uh, whatever their tables have have discussed they will be sharing their thoughts and uh, I think it's a good a good thing to do and uh, that way uh, communities can mingled together where I was sitting on this table here and I raised some issues and uh, that was the housing issue as well. So we're not allowed to ask people before, but the previous government created well, that's why you didn't the event. You can go to Penny Appeals Instagram, we'll post some there. Okay, here we go. Pleasure. I got a question. Miss the deadline, there's a there's a real deadline. If you miss the deadline for the application, حي على الصلاه حي على الفلاح اوپر پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج مسجد اولیاء اللہ کے سائٹ پہ یہاں پہ جو مسجد کا کام ہے وہ گراؤنڈ اپ اور فاؤنڈیشن بن چکی ہے اور فاؤنڈیشن کے بعد اب جو اوپر کی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے رمضان کے ٹائم پہ یہاں پہ ڈرائیو تھرو کیا گیا ہے مسجد اولیاء اللہ کی جو کمیٹی ہے میرے ساتھ اس نے یہاں پہ جو ہے ایک drive through lunch organise lunch through افطار افطار آرگنائز کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ بھائی صاحب ہیں آپ کو کچھ بتائیے گا یہ افطار جو ہوا ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انتخاب بھائی گزشتہ سالوں کی طرح جیسے پہلے ڈرائیو تھرو ہوتی رہی چونکہ مسجد ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی مسجد کمپلیٹ ہوگی تو یہی افطاریاں جو ہیں انشاءاللہ مسجد میں ہوں گی آپ کے سامنے ہے کام جو ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ چند روز میں دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبلیو ڈی اے لگے کہ مسجد کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور دوسری ہم نے یہ فری افطار جو ہے اہتمام کیا ہے اور میرے ساتھ ارجمن بھائی آرون جی۔ بھائی اور ساجد بھائی ہاں، جی۔ ذرا ادھر بھی دکھا دیں جی، آپ دکھا رہے ہیں اور آپ کو اگر یاد ہو کہ لاسٹ ایئر چونکہ مساجد بند تھی تو صرف ڈرائیو تھرو ہی سے الحمدللہ للہ لاسٹ ایئر ہم نے اوور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ریس کیا تھا یہاں ماشاء اللہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اور آپ کے تعاون سے الحمد للہ کمیونٹی کے تعاون سے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے اور میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں اور چونکہ افطاری باکس جو وہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں تیزی سے جا رہے ہیں آئیے آئیے ڈسٹریبیوٹر جو کر رہے ہیں ارجمن بھائی اور ارون بھائی جب ہیں یہاں پہ یہ والنٹیئر جو ہیں ہمارے ارون بھائی آپ کم بولتے ہیں آپ کام زیادہ کرتے ہیں بولتے نہیں ہیں کیمرہ کے سامنے نہیں آتے چلیں آج آپ کو موقع دیا جا رہا ہے جی، السلام علیکم تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں جو ابھی بتا رہے تھے مسجد کے پروجیکٹ کے بارے میں ہاں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ تین فیزز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوگا ویری گڈ ان شاء اللہ جو ہے پہلا فیز جو ابھی تک کمپلیٹ ہوا ہے ہمارا پہلا فیز تھا سارا اس کے انڈر گراؤنڈ سے ورج تھی اس کا واٹر کے سارا اس کے ڈرینیج کا تھا سسٹم پھر اس کے بعد فاؤنڈیشن ساری بنی نیچے اب یہ پارکنگ بنی یہ سارا ہمارا فرسٹ فیز تھا اب یہ سیکنڈ فیز جو شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جو کہ اوپر سارا سٹرکچر بنے گا اس میں سارا مسجد کے مین پریئر ہال ہیں بیک ہال ہوگا کچن ہے پھر اس کے وضو خانے ہیں سارا کچھ وہ بنے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ تیسرا فیز جو ہوگا جس کی فنیشنگ وغیرہ ہوگی پارکنگ بنے گی ساری تو یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان کا ایکچولی یہ دن ہے آج کل اور یہ ہمارا سیکنڈ پیج جو انشاءاللہ سٹرکچر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھرپور حصہ لیں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آ کے اس میں حصہ ڈالیں اور اپنا اور اس میں فائدہ اٹھائیں کہ اس پہ رمضان میں جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی آپ اپنا حصہ ڈالیں جتنی جلدی ہو ہے آ کے اور آج ہم یہ افطاری جیسے کہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فری ہے بالکل اور آپ آئیں اپنا حصہ لیں اور افطار میں بھی حصہ لیں اور اپنی مسجد میں بھی حصہ ڈالیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ساجد بھائی کوئکلی آپ ذرا بتائیے گا کہ یہاں پہ جو جو آپ کی ماشاء اللہ بڑی اچھی وہ پی آر ہے ریسٹورینٹ کے لوگوں سے اور وہ بھی اپنے فیئر شیئر ڈالتے ہیں اس میں اس کام میں تو ذرا بتائیے گا مسجد اولیاء اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے سر جی باقی کنسٹرکشن کے بارے میں دوسری انفارمیشن تو آپ کو پہلے بھی سب نے دے دی ہوگی جی، جی۔ میں آپ کو اس جو پروجیکٹ یہ جو ہمارا افطار ڈرائیو کا پروگرام ہے یہ افطار ڈرائیو کا پروگرام جو ہے وہ پہلا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اکثر مسجد اولیا اللہ کی کمیٹی مل کے اس کے بعد پھر آگے انڈیویجول طور کے اوپر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کمیونٹی جڑ گئی ہے پہلے شروع میں جو پہلا رمضان تھا آج سے تین سال پہلے کا اس میں یہ تھا کہ ہماری کمیٹی کبھی ایک حیدر بھائی ہیں کبھی ارجن بھائی ہیں کبھی آصف اقبال بھائی ہیں اتنا مل کر کے آپس میں ہم لوگ کریں مگر پچھلے سال ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہو رہا ہے تو ہماری کمیٹی کے علاوہ جو ہے ہماری کمیونٹی کے جو ریسٹورینٹ آنرز ہیں اور کمیونٹی کے دوسرے دوست ہیں دوست احباب ہیں وہ ہمیں کال کرنے لگے کہ یار ہم ہماری پارٹیسپیشن کر ہیں اور اس دفعہ بھی یقین کریں کہ ابھی ہم نے پہلا کیونکہ میں دور تھا تو جیسے یہ پروڈکٹ شروع ہوا اپنا یہ ٹائم ہوا کار کا تو ابھی ہم نے یہ پہلا جیسا کہ مغزیت کی کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا اکرام والا صاحب نے اپنا بہت ہی اچھا مطلب ایک پارٹیسپیشن ایک ڈسکاؤنٹ بہت بڑا دے دیا اور بہترین قسم کے جو ہے نا پیکیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم دس سے بارہ ڈالر کا پیکیج جی، جو کہ انہوں نے ہمیں قیمت نہیں بہت ہی ہاں، بہت ہی فیئر ہاں۔ مطلب اپنی کاسٹ سے بھی کم میں ہے نا تو یہ یہ ان کی طرف سے ایک اسی طرح جو باقی کے ہمارے ریسٹورینٹ انہوں نے بھی کہا ساجد بھائی جب بھی آپ کو کوئی ہے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی مجھے آلریڈی دو تین دوستوں کی کال بھی آ چکی انہوں نے دیا ساجد بھائی میری طرف سے تاریخی کے لیے جو ہے اس طرح تو ابھی میں نے کسی کو کال نہیں کی میں نے کسی کو اپروچ نہیں کیا میں نے کسی ایک شخص کو کال کر کے یہ نہیں کہا کہ مجھے افطار ڈرائیو کے لیے آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے مگر لوگوں کی خود ہی کالے آنی شروع ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگلے میں کل پرسوں ہی پاکستان سے واپس آیا ہوں ہاں۔ ایک آدھ دن کے اندر ان شاء اللہ لوگوں کو کال بھی کریں گے اور یہ آنے والے دنوں میں سارا کا سارا پارٹیسپیشن جو ہے جتنا بھی پورا کریں گے بالکل یہ اب بہت محنت کا طلب کام ہے جو کیا جا رہا ہے پوری مسجد کی کمیٹی میں کمیٹی کا جب صدر بھی ساتھ میں وہ اسی طرح سے کام کر رہا ہو تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ بتائیں اگلا لائے عمل کیا ہے اور رمضان ڈرائیو کے بعد آپ کیا کریں گے جزاک اللہ خان بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ڈرائیو تھرو کو کور کرنے آئے بہت شکریہ آپ کا اور جہاں تک کام کا چکر ہے جب پریزیڈنٹ کام کرتا ہے تب کمیٹی کام کرتی ہے بالکل بالکل جہاں پہ پریزیڈنٹ کام نہیں کرتا وہاں پہ کمیٹی پھر کام نہیں کام نہیں کرتی ماشاء اللہ الحمد للہ میں تمام کمیٹی کے ساتھی جو بہت مخلص بہت خلوص والے اور ایماندار لوگ ہیں اور اب اور کام کرتے ہیں تو جو آپ تار ڈرائیو کا آپ سے پوچھا انشاءاللہ شاء ڈرائیو کے دوران ہی نہیں رمضان کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ہمارا ٹارگٹ جو ہے کہ رمضان کے اندر اندر ہم اس کی چار دیواری کھڑی کر دیں جو کہ ہم نے لائن اپ جو ہماری طریقہ کر کے ہم نے لائن اپ کیا ہوا دعا فرمائے کہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور اس کو ہمارے مقصد کو پورا ہو جائے شکریہ اس میں بہت سارے ٹریڈ انوالو ہوتے ہیں اسٹیل انوالو آرڈر کیا ہوا ہے لمبر آرڈر ہے تھوڑا سا کسٹم میڈ لمبر ہے اس میں وہ آرڈر ہاں۔ کیا اس کا ویٹ کر رہے ہیں پھر ٹریڈ مین کو لائن اپ کرنا یہ سارا کچھ ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے آپ کو اس کی چار دیواری نظر آئے گی اور کوشش کریں گے آپ کو اس کا مینار نظر آ جائے ماشاء اللہ ان شاء اللہ شکریہ بہت بہت پاکستان کے لیے میں ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے تو جس طرح ہم اپنی ماں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں پاکستان کی بھی ہمیں اسی طرح حفاظت کرنی ہے پاکستان